ziua rezistenței romilor și cu ocazia asta Aresel uh, ne-a organizat, ne-a invitat la protest în fața ambasadei ruse, poate ați văzut video cu tancul rusesc capturat de tractor. Um, am fost și eu solidar să protestez, mai ales că azi se împlinesc 210 ani de la semnarea păcii de la București în urma căreia Basarabia a fost ocupată de Rusia și a rămas ocupată vreo 200 de ani. Deci azi, pe 16 mai, m-am gândit să vin și eu cu un protest al meu specific de susținerea rezistenței romelor, dar și de reproș adus Federației Ruse, care se bagă peste tot să acapareze teritorii de voluntari de la gara de nord, Am luat o pauză de protest. Në një zamë në gata, ashojtje